いけない気が。 collapsing. Your teammates is on the revive flight. You have returned to the battle.

The airdrop is coming. out. K9 unit incoming. вследствие которых металл расширялся и деформировался. Вашу мать. Вы Спасибо, третий. или... Так, Ёбаная зона. Засиделись мы тут, блядь. Я ебал, блядь, Я не устраиваю тобой ответ, Тома. Принципе, вашу мать. Мне нужны ответы. Блядь, я Не знаю. Чего я не могу объяснить. Мне нужно... Не спасай, не успеешь. Беги. А у нас как раз да, это беспонтовая задумка. Говорил, он не слышал его никакого транспорта нет. Это настоящий друг. Thank you. терміні.

Да ебаный я свод, блядь. Потом запущу пару-тройку ракет к чертовой матери на молекулы. Словно сердцевина двигателем высасывает энергию из корабля. Копируй файлы, а потом мы переберем. Вы не уйдете. Он вас не от... Собирайте. Не возвращайтесь на флаг, иначе пешком домой пойдете. Поторапливайся. Есть. Быстрее, быстрее. Есть. И еще один. Пойдем уже. А то я здесь подскажу от страха.